ceva pentru aventul la Maloape? Ce să zic, pentru ce? Pentru aventul la Maloape. abonați vă la canalul Aventul la Maloape. Bravo, la Coco. Chris.